está vendo na parede pendurado um laço de couro trançado. Ele foi meu ganha-pão. Faz muito tempo que eu vivo na cidade. Deixei solidão. Este meu laço é lembrança do passado, quando eu lidava com gado, montado em meu alazão. levantando. me sinto abandonado, faz doer meu coração. Não tenho mais a lua por companheira, tenho a sol. razão. Sinto saudade daquela velha estrada onde passava a boiada levantando.